こんにちは、粟田洋介です。今日は作品の終わらせ時を見極める方法についてお話ししたいと思います。 完成したと思ってパッとやめてパッとサインして終わるっていうねこのタイミングを見極めるのって結構難しい時もあると思います過去に私も終わらせ時っていうのにすごく迷っていた時期があってまあそれは結構スランプの一部だったんですけど終わらせるタイミングがわからないとなんか泥沼にはまってなんかもうズルズルズルズルって感じで結構辛かったのを覚えています そのスランプっていうのは終わらせ時にずるずるいっただけじゃなくて書いてる時に何度も何度も書いてはハマって書いてはハマってって感じでそんな感じのスランプだったんですけどそれを抜け出すためにやったことが作品が終わったっていうことをさっさと見極めてやめるっていうことができるようになったポイントにもなったのでこの話をします それはすごい簡単なことで、まあ、一つが迷いを捨てるということもう一つが執着しないということですね、まあ、その2つの言葉っていうのは今思いついたことなんですけどその当時私が使った言葉は確かこれでいいやって感じ常にこれでいいやって感じで自分に言い聞かせていましたこれでいいやっていうのはこれで間違いないこれでいこう かねこれで完璧だという意味ですこれを続けていくうちに迷わなくなったし執着もしなくなったんだと思います、まあ、絵を描いてる間中自分を信じてそしたら完成するのでそこでピタッとやめてさらっとサインするそれが私の理想です自分の作品が完成した時っていうのは実は自分で完成したっていうのが見えてるんですそれなのになぜ見極められないかというと迷ってしまうからなんだと思います そして迷うということは習慣化しますこれでいいのかなもっと手を加えた方がいいのかなそんな感じででもそういう時って終わりだって思ったら終わりなんですだから私は終わりだって思ったらさっさとサインをしてやめますただ本当にもう少し手を加えた方がいい場合もあります そんな時は自分でも完成だって思ってなくてもう完成に近いんだけどもうちょっと手を加えたらいいなって思うんだけどどんな感じで手を加えようかっていうことに迷っているって感じですねなのでちょこちょこ手を加えているうちに完成だってなる場合もありますでもここで迷路にはまったようになってしまうと終わらないんですよねとてもストレスフルです そんな時って大体頭がすごい疲れてる時だったりします疲れていてはいいアイデアも出ないし終わりも見極められなかったりするかもしれませんよねそんな時はちょっと休んで作品から距離を置いたりしますもしくは翌日以降に作品をちょっと見てみるとちょっと簡単に手を加えただけで作品が仕上がってしまうなんて場合もありますあとは作品が完成してるんだけどその作品は自分があんまり気に入っていないという時があります そんな時は自分の好きな感じになるまで直して変えて直して変えてってしちゃう場合もあったりします最初に話したスランプの時その時は結構それをやっていましたなのでね何回も絵の具で塗りつぶしてまた変えて塗りつぶしてみたいなことをやっていましたでもねいくらやっても気が晴れないんですだからそれがスランプだったのかもしれませんけどね 執着するというのはそういうことです私は完成したと思ったらあんまり自分の好きな感じになってなかったとしてもやめてサインをしますなぜなら自分の好きじゃない作品が人気の作品になることが多いからです逆に自分がすごい気に入った作品なのに誰からも喜ばれないってこともあったりしますでもそれでいいんですなぜならそれがアートだからですあとさっき自分の作品が完成した時は 自分でそれが見えてるっていう話をしたんですけど結構それは慣れもあると思います私の場合たくさん書けば書くほどいろいろなことが見えてきてそれで上達もしてきたと思いますたくさん書けたっていうことはたくさん仕上げられたからです仕上げたっていうのは完成させたっていうことで完成を見極められないと完成にならないので スランプ状態の時は1つの作品を引きずっているもんですからたくさん書くことはできませんでしたなので迷わないで完成気に入らなくても完成そして次の絵を描くそしてまた次の絵を描くすると気づいたらすごいたくさん絵を描いていました何枚描けばいいとか何年描けばいいとかそういう問題じゃなくて私の場合無意識に楽しみながら描いていたら知らないうちにいろいろなことが見えるようになってきたというわけですでまだまだこれからです